Saluton, cae bon venon al nia nova Zamenhof amedito, cio estas filmata nun en mia cui reio, cil vi povas vidi malanta o mi. Estas malfrue, cae mi volas legi con vi letteron al Marie Hankel, cio estas signorino el Dresdeno, Citiu letero estis sendita en 1900 hoc, quiu estis la iaro ciam la Universala Congresso casis en Dresdeno. Tre grava congresso, facte. Cai mi volas legi cun vi la leteron tricent dec ie pagio quincent sestec tri. Cara signorino, por accordigi la versagion canto de studentoi cun la tradizia melodio, mi consila salvi shangi la unua in verso in de ciu strofo en la secvanta maniero. Vi povas publicigi che mi donis mian permesson por la shangioi. 1. Gioiu frato e gioiu ni. 2. Vivo nia curas for. 3 che gent de anto mi. Quar, vivu l'academi. Quin, vivu florum ia land. Ses, iunulinoi glor al vi. Sep, curu la malgioio for. Do, mi devas diri che mi ne conas la canto, la canton de studentoi qui un aludas Zamenhof, sed estas al mi interesse la facto che Zamenhof donis attenton al citiu canton. Char studento in universitato a parte estas mult foie la vivanta parto de la iunularo en esperantujo. Se vi vidas la sociologia en es esploro in pretio, la plei granda parto de la iunai esperantistoi, teio agiai ni diru, almenau estas au estis universitatei studentoi do mult foie kiam mi partoprenas discuto rondo in au debato in pri esperanto in universitato e oni ciam parola spri la starigo de curso de Esperanto, sed ne pri la studentoi. Pri kio interesigia studentoi? Kia maniera ni povas encadrigi Esperanton en la interesoi de la studentoi? Citiui demandoin mi ne niam audis, cae kia mi provas levi ilin, facte, ili forfalas tui. Char, la problemo estas, che la homoi kiui parolas, per tiu aferoi, tre ofte ne havas ainan sperton pri studento in universitato. Do, nikun medito io mette pri la rolo de studentoi en esperantoio. Kai eble tio povas helpi por la nova iniziatoi. Mi dankas vim pro latento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.